Hey yo, what's up mga kincheres? Ang ang natin vlog yun ay Gesta Song, Gesta Song Challenge Gesta Song, <laughs> ano po, nawali naman ako May kasama ko tatlo, si Gwyneth Si Edlin at si Aliyah Kami sasali, nakamasa ko At, at sasali ay ako, si Gwyneth at si Aliyah Si Gwyneth <laughs> Let's start Gesta Song, Gesta Song Challenge A few moments later Hey, what's up mga kincheres? Yes ko? Winet at Aliyah. Oy! at si Edlin. May ano ka? Di pasawan sa anong natin lagi na yun. Guess the song, guess the song challenge. Uy, salik kay Ken. I love you, Kauto. <laughs> Oy, start na. Hanggang 10 lang to. Ang mananalo, may libre sa akin. Ang matatalo, may marosa. Mamili sa comment <laughs> lang. Sige. Uy! Upload ko to mamaya, oh. Yung vlog kapon. Ay! jeep na. Oh, kapon. Kiko, ako mo matag Ay, yung... Ay, nag ko ba? Whole song, hantod sa may... Dili, kanang... Kanang tunga lang. Dili lang pa. Sa chorus lang. Sa oh, chorus, oh, oh. sa first lang. Ay, kipag sa chorus, magod kinaay part nga maingon ang kwan batay tayo. Oy, ganyan na. Dito. Ganyan. Ah, dali. Oh. That L. Ganyan. Panginoon na, Panginoon. Ang patay! Ano na, Wala ko na. Wala ko na sa Uy! Uy! Ito nila mag-iyak ng lima. 5 seconds. Ocean! Oh, Ay! Ay! Oh, One point! Wala ko na kung ako na ako ano libre. Oy! Kabalo ko, di ko na maindon. Kanang ay, kanang ay, Panginoo. One point. Sana all. Kami, gusto ko sila. Ay, sorry, Lord. Abby! <laughs> Uy! Malapit ko sa... Pwede ba na patigil? <laughs> Uy! Not a cheekers, ha? the Lord. Gusto naglimot ko uman. Nangarap ko dali guys. At sabi 5 seconds kung di ba cancer. Late na. Pantay 5 seconds. 5 seconds. Sana oh. Naglimot ko. Tapos isa ko balok. Matong gabis. 2 a.m. Oh. Ah! 2 point. Oy! Nagtangarap ko dali do. Ako saan ka na sa. Ay, pag ginoo. Lay na, lay. Ito. Idol Lord. Oy. Sorry. Di magano mo, kanjas nun. Oh. Tugulo na kaya ni Tigran. Tugulo na kaya tagal talagsan. Maulo na kung saan mo. Ay, palapit mo. Hindi ko yan alam. Pero ito, ano, pass? Pass. Wala lang, kaliwan dyan mo. Tama siya? Wala, Three points. Before oh. you go? Ay! Oy! Oy! Oy, kanang. Oy, sa MTP na. Ay, salamat. Wala pa ni. Three points ka. Zero points, zero points. May nagbike. Yan. Buti pa ka! Sarap. <laughs> Sarap. Diyos! Ano man ako, BTS ako. Ay! Beautiful! Oh! oh! One point! Beautiful girl! ako? Oh. Beautiful, one point. ako, may nakukulit. One, one, three, zero. Po, po. Next song. Alam, one point, three. Ah, zero. Di ako popular. Uy. Kamakits. Ano, kaplo ka na? Putang ina. Uy! Uy! Wait lang. Ano ko, ano? anak? Ano yan? Bas! Buta, lutok yun dito. Oh, kapatawin na pas. pass. Buta, bigyan. Abay, abay, dyan ka, bilo mo, may nagtatapang. <laughs> Wait, okay na ako. Wait na. Wait, oi. Edlin! Oy! Edlin, second. Just done na pala, may nawan na. Nakabulo na ako. Uma, hindi ko yun alam. Diyos mo, no, tapangin, nakadaroon. Pass. <laughs> Ay! Biscuit! Oh, ah! karon pa. Oy, wala na. na. Kailan ang score? 3-1. Rich kid. Ah, rich kid ito. Eh, rich kid oh daw. Rich kid. Ah, yan. Umay, oh ano? kalimutan ko. Hindi ko na napasansi yan. Mga 2 years. Ah! mga 2 years. <laughs> Savage lang. Ito na yan. Wala, tama. Ah, mala. Sorry. Oh, next song. One, three, one. Naku po. Wala na rin ka talo sa alas. Next song. Uy, next song. Tingnan. Uy, palapit mo. Can we just talk? Vacation? Ayun, makita mo. What <laughs> Talk! Ah, ano, ano? Talk. Tok, hindi ko yan alam. Korea ba? One, four, one. Po. Kemi Jesto! Ah, yan! Wala ka gibalik ka. Next song? <laughs> <laughs> Uy. Next song? Hindi na ko natagal. Wala ka, let mo na. Naku, gibalik ka. Uy! Uy! <laughs> Bawal na din. Tanda ko paano. Wait lang. Ano yan? Ano? sana sinabi mo. Tama? Saka na pag-ibig. Tama siya din. Ano? Saka sinabi mo? Ah? Sana Ay, saan? sinabi mo. One. Sana sa twice? Tama. Two. Two na siya. Two. One. Ah, tama. Ilang ah? One. Two, four, one. Oh. Two na siya. Naku po. Next song? mag ako. Para sa inyo. Sana all. Ang galing niya. Ano? <laughs> Next ah, song? Oy, sa'yo. Oy, sa'yo city. Wait lang, magabol ako. Oy! Maghabol na siya, ikaw man. Sa nga na pag-ibig. Pag-ibig. Hindi ka, sarap. Sa nga na pag-ibig ko Gaya po din Tagal ako po. Pass. December Avenue. Pass, pass, pass, pass, pass, pass, pass, pass, pass, pass, kape, <laughs> pass, sangalan pag-ibig kape. Kasi sangalan pag-ibig. Uy. Naman diha. Sa dulo ng walang mga. Ah, mali. Ay, <laughs> ah, wala ka. <laughs> Ayaw. Ang dami daw. Mali na, mali. Mali na. Mali na. Ang gago po. Boss ni guys, boss. Ay, joke. SNP. Oh, sangalan ng pag-ibig, SNP man. Oy, like na. version, manggod. Wag, like ka na. Fuck you. Oy! <laughs> Katay na po. Babas na si Kilalok. Oy, wag. Oy. Next song. One, two, three, four. <laughs> One, four, Ay, two, out. Ay, eh. man din ako pa Huwag <laughs> Next song. Ganti po ito. Ito. Kani. May Ay, ito kay walang story. Nanay, story siya. May one ako. yan? Ayan. Kuhan, Oy, kana. Forever. Forever kiss, forever. <laughs> Not Can we kiss forever? No. Kiss. Can we kiss forever? Tama. Tama ko? Tama, Sino sila 3, Ah, 1! Sana all. Ah, 3, 1! Oh. 1. Ah, that's good. Sana gibintol. Ah. Next song, next song. Revive mo! It must be down, down. Next song. Next song. Iagawan ka din. Next song, next song, next song. Bantad ako, hindi ka na. Wait lang sa ano, Thailand box. Ano yan? Ay. Dark. woman? Dark. Six. Darkies. Talo ba lang naman? Sana all. Minute. <laughs> Hoy, na lang. Hoy, sana pa rin ako makabalo ko kanaan. Oy, ano yan? Next na. Ay, kana, ulo ka na. Naglimot ko. <laughs> Drink. Malay dahil. <laughs> Ilumulat lang. Gatas diba, you're all I ever need. Diba naman na? You're all I ever need. Kailangan bawasan. You're, you, you're all I need. All I need. All I need. You need. You're all I need. All I need is you. Pass. All I need. Lagi kulang. Pass, pass. You're all I need. You are need. <laughs> your need. need <laughs> is yours. you are You're all I need. Pass now. You're all I ever need. Ah, wala na. <laughs> oh, yeah. Gusto si Next song, next song, next song. Oy! Oy, sapaw na naman. Sapaw mo. Ano yan? you Floria? Sobrang big na resource! Uy, hindi mo yan alam. <laughs> Pass, uy! Para ganin, hindi rin makapoint. Pass. Pass. Oh, Ay, pass. Pass mga kinderis. Pass. Next song. Tunga, tunga. Number ang title. One! <laughs> one ah, number? One, one, one, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 11! Wait lang! 18! 13? 3 numbers. 178! 178! Sige, 2, 2, 1. 2, 1, 4! Wala! Wala! Tama, tama. Tama. Tama. Tama, Lin. Hello, eh, sana all. 5. 5, 7, 1. Ah, tama mo. ng kwarto. Mahe. Uy, wala ka. Ano? Ano? Ano na lang? Eight, Doon na lang, manalo na siya. Ano yan? Ano ka ba ano? Uy, bulasin mo yung size. Ayan, pasa. Umuhaligan, mga Pas. Pas. ka? Pas, pas. Pas, pas kami sila ba? Uy, yung pas, hindi na maka-answer. Manok. manok. Wala. Next song, title. Title, nun. Sad song nga. Wala. Susunod. Sulat lang. Dapat ang ano, duda. Oy, pas kami tatlo. Sabihin mo na yung detail. Ang duha. Kasi gatay. Pas, pas. Forward daw. Sige na lang. The gifted! Uh! Uy, pasta yun. Uy, the gifted! Ay! Nine. Ay, boss! No! Blacklist. Oo! Wala! Tinaman ko! Ilangan At nanalo si Ginet, may libre ako mamaya sa kanya. Milk tea. Ginet, congrats. At nanalo siya. Congrats, Ginet. Bye-bye. Like, subscribe, init, the notification bell. Thank you so much. Nanalo siya. Subscribe, init, the notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video. Bye-bye. For shout-out, mag-comment kayo. Hashtag KTV. Bye-bye.